En primeiro lugar, porque é necesario que se fagan públicas as listas de espera dos ergas as estruturais e non estruturais, como se reclama, posto que este goberno finaliza o seu mandato incumprindo o tope legal de espera de 60 días para intervencións cirúrxicas que marca a Lei de Garantías Sanitarias que aprobou o Partido Popular en solitario e que ainda así incumple. Segundo os datos do Sergas, a lista de espera hospitalaria a decembro de 2015, a media de espera foi de 78,8 días, é dicir 28, digo 18,8 días máis do que marca a lei. O Hospital Povisa, como xa decía a voceira do BNG, adscrito á rede dos Sergas, que atende a personal público, sigue castigando os seus pacientes con unha lista de espera maior que chega aos 139,4 días frente aos 78,8 da sanidade pública. A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública denunciou que mentre o Sergas informa que os pacientes en lista de espera cirúrxica son 7.354, na realidade son 20.356, é dicir, tres veces máis do que o Sergas recoñece. A pouco datos máis permite acceder aos ergas, polo que imos apoiar esta reclamación de publicación das listas de espera. Tamén nos puntos 2 que pide que se poñan en operativo todos os recursos do SERGA se non se deriven pacientes á sanidade privada, imos apoiala porque temos xa a experiencia e a protesta e a denuncia dos sindicatos que denuncian, por exemplo, no SERGAs o peche de máis de 100 camas mentre se derivan pacientes aos hospitais privados de Fátima ou Hospital Domínguez. Personas e eh, persoal, eh, usuarias e persoal do Hospital da Costa tamén denunciaban o peche de máis de 30 camas no verán, o peche de quirófanos e a paralización da actividade mentras incrementaba a actividade na sanidade privada desviando pacientes da pública. Tamén no seu punto 3 que fala de recuperar as plazas totais do persoal dos Sergas que foron eliminadas dentro do 2009 En 2010 o Goberno do Estado decretou unha taxa de reposición do 10%, que se mantivo ata no 2015, cando pasou a ser do 50%. Neste período 2011-2015, según os, da, os datos publicados nos plans de ordenación de recursos humanos dos ERGAS, producíronse un total de 3.527 vacantes. Polo tanto, é urxente convocar esas plazas porque está deteriorando a calidade asistencial que se presta nos hospitais públicos. E as plazas convocadas en esta OPE, 800 plazas, evidentemente, Xuân a terceira parte do que habería que convocar para volver a colocar a sanidade pública nos mesmos ratios de persoal que tiña no ano 2010. Pero ademais é unha OPE que non conta, non contempla a convocatoria de especialidades tan importantes, necesarias e escasas no noso país como pode ser a fisioterapia ou a psicoloxía clínica. Un sistema de contratación laboral en precario, día a día, por meses ou con outros vínculos laborais, pero en todo caso en condicións de absoluta absoluta precariedade. Traballadores precarizados dentro dos ergos e precarizados, externalizados en empresas privadas que precarizan o seu salario, as súas condicións laborais e a propia calidade do sistema sanitario. Tamén apoiaremos os puntos 4 e 5 para que non se penalice os pacientes que non queran acudir a un hospital privado para cumplir esa lei de garantías dos 60 días. Non ten ningún sentido que o paciente, a persoa enferma, teña que pagar o fallo do propio Sergas de non ser quen de cumplir a lei. Entón, como o Sergas incumple a lei, lle fai pagar ese incumplimento o paciente derivando obligatoriamente a sanidade privada ou senón é castigado directamente pasando o final da lista de espera. Unha auténtica... Mm, eh, decisión que como pouco podemos decir que é discriminatoria e que castiga os pacientes enfermos que non están dispostos a ir á sanidade privada porque creen e defenden a sanidade pública, o contrario do que fai o goberno galego, que no que cree e o que defende é a sanidade privada. Tamén que esos pacientes sean mm, postos na lista de espera que lles, eh, no posto que lles corresponde e a constitución dos Consellos de Saúde fundamentais para a participación da sociedade para a participación de asociacións veciñais, das organizacións pre, eh, empresariais e sindicais. A sanidade é cousa de todos, toda a sociedade debe participar na súa mellora e, polo tanto, non entendemos que non se constituyan os Consellos de Saúde, sobre todo con un goberno que se encha a boca a falar de transparencia e bo goberno que publica leyes en este sentido, pero que despois vai cumple a hora de facilitar información non só á sociedade, sino tamén aos grupos parlamentares. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Polo